tudo bem com vocês? Eu vou fazer, vou comprar meu material escolar, tá aqui no elevador. E eu tô indo com a minha mãe. E tu aí, mãe? Oi. Não. Não, mãe tá indo na frente. Aí eu tô saindo aqui no elevador. Peraí. Pronto. Aí a gente tá indo pro shopping. Eita. A gente tá indo pro shopping agora. E quando chegar no Chapu, eu acredito. Gente, olha isso aqui. Dá pra vocês o cachorro varrendo. Cachorro Cachorro varrendo. Um cachorro varrendo. Um cachorro. carro não, no shopping. Oi, gente, tô aqui dentro do carro, voltei aqui dentro do carro, né, pra, pra falar pra vocês que o vídeo de hoje é... Eu comprando meu material escolar! eu tô. Gente, então. Parece que eu tô vendo ali. É, não repare. noite, chegando no shopping. No shopping, é muita é, O caminhão entrou bem na frente. Na hora que eu ia mostrar pra vocês. Ah, mas eu vou mostrar. Ali! O shopping. Ali, ó, na janela da minha mãe. Ali! Opa! O shopping. viu? O shopping ali. Pô, que bom! controversa. <laughs> Muita verde, Não. Não, mas é porque tá chovendo. Eu quero saber se tu quer que eu te pegue aí. Então, Nem chovendo? Sabe. Poxa, mas é porque eu já tô com ela e eu, eu te espero, pego aí embaixo, não quer? E não, mas é porque, é porque eu já tô pronto com ela. não, não vou olhando nada não. Eu vou na escola do like? Tá bom. É... E não se esquece de se inscrever no canal. Vou falar pra vocês dentro do jogo. Oi, gente. Já tô aqui dentro do shopping. Dentro do shopping. Com a minha mãe. Mas posso mostrar? Com a minha mãe. <laughs> a produção tá lá em casa. Aqui né, é meu pai. Ele ensinou distância. Eu uma distância. Aqui Então, agora eu tô indo na minha escola pra fazer o quê? Antes de ir pra... Ih, mas eu não ia comprar material. Ia. E eu vou. Mas só que eu... Primeiro eu tenho que até na escola, tá? Porque eu tô lá é, Então, gente. Eu tô indo lá, vamos lá na minha. Pode mostrar? Ah, essa cola também. Aqui no papel branco. Tinha. Ali. Cola quente. Aqui cola. Essa cola aqui, muito bom. E essa aqui. Essa cola aqui. Um pacote dois cada caixinha. Um pacote de papel cola, sete cores diferentes. Uma rede de papel a quatro. Duas canetas, é um também Isso é a quatro, é? E dois, uma, é. é. Não, uma de a quatro. Essa é a quatro, é? É uma dessas. Uma folhona. acabando a bateria do telefone. Não vai fazer Vocês não deixam pegar as coisas. Uma caixa de cola colorida, já pegamos, mas tem, mas tem outra? Tem outra, precisa de mais uma. Pega outra, essa de é uma. Outra cola. Outra cola? Sabe por quê? Porque tem... Outra cola, A gente. Tem que pegar uma outra cola. Play do. Da Play do. Da Play do. Sei, da Play do. Aqui. Achei. Achei. Aqui, uma cola colorida da Play do. A gente tem que. ser. não levar um grosso daquele, não? Dá esses bastões aí, mãe. Dá esses bastões aí. Vou uma coisa, gente. Minha mãe não deixa eu pegar as coisas. Minha mãe não deixa eu escolher. A gente tem que seguir tudo certinho. Eu não posso escolher. E bota no lugar. Peraí, vai ficar meio Minha mãe não deixa escolher. Eu tô meio triste. Por quê? Eu queria escolher uma, uma, uma caneta que eu queria uma dessa aqui, ó. Qual? Cadê? Uma dessa aqui rosa. Rosa, tá. Deixa eu pegar lá na frente. Falta durex, tá? Borracha, bratador, valor marcador, dois. E a ponta de Bola já foi, né? Já. Papel, a caixa de hidrocor. De hidrocor falta de papel colorido, não é? Oi. Um pacote de papel color set diversas cores. Por que, que, eu não posso pegar as cores, pelo menos? Pode, vamos ver Gente. aí a cor que você gosta. Eu Olha aqui, vou... cor linda. Color set de diversas tá, cores. em casa as coisas que comprei. Vou mostrar pra vocês só na minha casa. Oi, gente! Voltei já com tudo compradinho. materiais. Eu mostrei várias coisas, mas só que eu não mostrei tudo, tudo, toro, toro, não mostrei. Aqui são meus estojos que esse aqui tem coisa dentro, esse aqui não tem nada dentro. E esse aqui é de flamingo, muito bonitinho. E esse aqui é o da Descendentes. já É da mesma marca. Quem tiver, bota no comentário aí. Oi, gente. Então, já voltei aqui que a produção estava falando comigo. Meu Deus. Olha aqui. Que lindas as canetas. Eu comprei porque eu achei elas bonitas demais. E fofinhas. E agora eu vou abrir. Elas são muito bonitinhas. pizza. e funciona bem. verde claro, azul bebê, é, roxo, azul escuro, rosa, pink, né? É, laranja, marrom e preto. E o diga aí pra gente. Comenta, né? Qual é a cor preferida de vocês, tá? Aí embaixo, que eu olho todos os comentários. Vou pegar a rosa e vou testar aqui. hide it. sou tudo. <laughs> não repare. Não repare, tá, gente? Não repare, não repare, não repare. Pronto. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Régua. preto, laranja, laranja coral. Comenta pra, aí, vai, como vocês chamam essa cor? Laranja ou, ou coral? Tem gente que chama de coral, tem gente que chama de laranja. Então, marrom, rosa, bem bonito, gente. Estou bem, né, gente? E vermelho. Aí agora eu vou botar no meu Gente, oi gente, voltei aqui a Agora eu vou mostrar esses lápis Fábio Castel muito bonita. pegar o apontador aqui e vou apontar. vocês verem o vídeo da abelha, que é acaba né? é. <laughs> Olha aqui o giz. Giz pastel. Ó. Mãe, olha o giz pastel, como é que é? Agora a gente volta aqui dentro, 12, 12 cores. E Eu não vou falar marca, porque não patrocinou senão eu não posso falar. E eu não posso abrir, né? Totalmente. Aqui são etiquetas. Agora, tela de pintura. Pronto. Desculpa. Desculpa, tremeu. Tô tô, tô. caderno de inglês. E eu tô falando. Melhorou, pra mim melhorou, gente. Vocês falam. Ó, melhorou demais pra eles verem. Esse aqui eu vou tirar o plástico de volta, né? Porque eu não preciso desse plástico de volta. Meu Deus de inglês, tá muito bonitinho ali atrás. Tiago tem aqui é as matérias e é um livrozinho normal, né? normal. E é muito legal. Love is amazing. é, é a preferida de vocês. Peraí, aqui enquanto a pessoa está ajudando, tem mais um faltou isso aqui. Minha mochila. Aqui está a lancheira e aqui está a mochila. compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilha o seu gato, compartilha o seu ventilador, para sua lâmpada, para o seu tio, para sua tia, para sua avó, o seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas <laughs> deixa muito like. E fui!